සුබ දවසක් ඔයාලා සැමට අද මම ඔයාලා වෙල්කම් කරනවා අපේ YouTube channel එකට. දැන් මම මේ ඉන්නේ ලන්ඩන් වල තියෙන ප්‍රධාන tourist destination එකක් වන ලන්ඩන් අයි බලන්න ඇවිල්ලා. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා ලන්ඩන් වීල් කියලා. මේක තියෙන ගොඩක් සෙන්ට්‍රල් ලන්ඩන් වල. ඒතකොට මේකට තියෙන ළඟම ටියුබ් ස්ටේෂන් තමයි වෙස්ට්මිනිස්ටර් ටියුබ් ස්ටේෂන් එක. එතකොට මේ ඔයාලට පේනවා ඇති තේම්ස් ගඟ තියෙනවා. ඒකේ ඒ ඒ ගඟට මුහුණලා තමයි මේ ලන්ඩන් වීල් එක තියෙන්නේ. සහ මේක කැරකෙනවා නිතරම. වීල්ස් වගේ තියෙන යටින් රේසර්ස් වගේ. ඒ රේසර් වලින් මේක තල්ලු කරනවා, කරලා කරකවනවා. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. එහෙම කරලා අපිට පුළුවන් උඩට ගිහිල්ලා බලන්න ලන්ඩන් දර්ශන. ඔයාලට පේනවා ඇති එක පැත්තකින් කට්ටිය යනවා නගිනවා අනිත් පැත්තෙන් අර බලලා ඉවරාය බහිනවා. ඒතකොට මේ මීල් එක දිගටම කැරකෙන ආස්සේ තමයි චූට්ටකට තප්පර ගානකට නවත්තනවා යනවා ඒ වගේ. ඒතකොට මේක අර කාඩ්ස් කියලා කියන්නේ මේ කූඩු වගේ තියෙන එකට කියන කාඩ් එකක් කියලා. ඒ කාඩ්ස් 32ක් තියෙනවා වටේටම මේ වීල් එකේ. ඒතකොට මේ වීල් එකේ බර තමයි ටොන් 1700ක් බරයි. ටොන්ස්. ඊළඟට තමයි මේකේ උස මීටර 135යි ඩයමීටර එක එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ විස්කම්භය 120යි මීටර. දැන් මම මේ උඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩට ගියාට පස්සේ පේන විදිහ. අවට බලන්න පුළුවන් ආර ලක්ෂණයි. ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන පේනවා. මේ අවට ගොඩක් තියෙන රජයේ බිල්ඩින් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඔෆිස් එකක් මේ ළඟ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලන්ඩන් පාර්ලිමේන්තුව බිග් බෙන් එක බිග් බෙන් කියන්නේ අර ඇයට පේන ඔය පේන්නේ කඩලෝස් කනක් වගේ ඒක වල කවුරුත් දන්න ප්‍රසිද්ධ අයිකන් එකක් ටුවරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. ඊළඟට මේ ඉන්නේ පිටින් යන රටකින් හැම වෙලේම ඇවිල්ලා මේ කාට්වර්ඩ් නැගලා මේ වීල් එකේ රවුමක් යනවා බලන්න. ඉතින් අර ඒකේ ප්‍රධාන විශේෂත්වය තමයි ලන්ඩන් අවට තියෙන ලස්සන ගොඩනැගිලි ආදී වශයෙන් මේ හැමදේම බලන්න පුළුවන්. ඊවන් බකින්නම් පැලස් එක උනත් මේ ළඟ තියෙන මේ වීල් එකෙන් යන ආස්සේ ඒවා පේනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට මතක ඇති 1999 දෙසැම්බර් 31 ඒ කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදාට 2000 ඉස්සෙල්ලා මතකයි අර ලෝකෙම කැළඹුණා මේ මෙලනියම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් හදලා තියෙන්නේ අවුරුද්ද ඒ කියන්නේ අර දිනේ මාසේ අවුරුද්දයි අර කැරක්ටර් හතරක් දාන්න නැතුව දෙකක් දාලා තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකට ඉෆෙක්ට් වෙනවා කියලා කීව නිසා ඒ දෙසැම්බර් 31 තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. නමුත් ඊට පසු කාලීනව තමයි මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ පබ්ලික් එකට. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් කරලා එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා බැරිලා ලන්ඩන් එනවා නම් මේ මේකේ ගිහිල්ලා පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න කියලා මම කියනවා. මේක ලොකු ඔයාලට ලස්සන view ටිකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරි වැදගත් ජීවිතේට එතකොට ඊළඟ විශේෂත්වය තමයි දැන් හැම දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාම හැම අවුරුද්දෙම මේ ලන්ඩන් අයි එක පාවිච්චි කරනවා ෆයර්වර්ක්ස් වලට. එතකොට දෙසැම්බර් 31 මෙතන මිනිස්සු ගොඩාක් රැස් වෙනවා. ඇවිල්ලා ෆයර්වර්ක්ස් arrange කරලා තියෙනවා. මේ ලන්ඩන් අයි එකෙන් පත් වෙන විදිහට මාර ලස්සනයි. විනාඩි 15ක් විතර දිගටම මිලියන ගාණක් වියදම් කරලා පවුන්ඩ්ස් ෆයර්වර්ක්ස් තියෙනවා. ඒක තමයි දැනට තියෙන විශේෂත්වය. ඊට අමතරව පබ්ලික් එකට මේක ඕපන් කරලා තියෙනවා. එන හැම කෙනෙකුටම ඇවිල්ලා බලන්න. එතකොට විනාඩි 30ක් යනවා එක රවුමක් යන්න. එමේ හිට යන්නේ. යන ගමන් වටේට බලන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි දැනට තියෙන විශේෂත්වය. මම මේකේ description එකෙන් පොඩි විස්තරයක් දාන්නම්. මේකේ විස්තර ටික ඉතිහාසය සහ කවුද මේක හොයාගත්තේ, කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාද, මොන අවුරුද්දේ හැදුවේ ආදී වශයෙන්. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා අපිත් එක්ක රැඳී හිටියට මේ වගේ වීඩියෝ නැවත අරන් එනකම් සුබ දවසක් ඔබට. Thank you very much. See you soon.